इसी की हो जाएगा I'm bulletproof. I'm on the roof. Again, I'm on the roof, man. Why you? Then because I भी तो ऐसी कमाल मिली है Check आता है अच्छा कमाल मिली Sorry again. तुक्के में ले पता ही चला हमने विंडो 98 मिल गया Alright, Nazreen. 5.56 चाहिए जी गन ही नहीं मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बस यूएमपी भी और दूसरी मैं तो गन मिली वो रेड डॉट अच्छी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे लिटिल स्टोरीज हैं में प्रॉब्लली कुछ होगा हेलमेट भी मिल गया बकौल फैजान के चार्ली हेलमेट मुगल लेवल थ्री का बैग मिल गया लुकता एसकेएस चाहिए एसकेएस हेलो